تو یعنی ہمیں بلیم کر رہے ہیں کہ دنیا میں کام وام نہیں کرنا کیونکہ آپ نے تو اگلی دنیا میں جانا ہے وہاں آپ کو سب کچھ ملے گا یہاں سوتے رہے ہیں <laughs> اچھا اچھا اٹھایا اس نے پہلی بات ہے کہ سو واٹ اگر سست ہو جائے سو واٹ یہاں کی زبان میں <laughs> تو اچھا۔ کیا ہو پھر ٹھیک ہے نا کیا نقصان ہے کوئی نقصان نہیں ٹھیک ہے نا اس لیے کہ یہ سستی تو مطلوب ہے ایسی سستی کہ جس سے آخرت آپ کی چست رہے تو یہ اور دنیا آپ کی سست ہو جائے تو یہ سستی تو مطلوب ہے کیونکہ اصل تو وہی ہے بلکہ اس پہ وہ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مجھے یاد آ گیا حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ چلے جا رہے تھے مغلوب بلال بزرگ تھے تو وہ چلے جا رہے تھے تو کوئی چور گزرا چور نے آپ کا تھیلا چھین کر بھاگا چور ادھر بھاگا حضرت ادھر بھاگے تو لوگوں نے کہا حضرت چور تو ادھر جا رہا آپ کہاں جا رہے ہیں قدمیاں دیکھو تو صحیح کہاں جاتے ہیں وہ جا کر قبرستان کے دروازے پہ بیٹھ گئے کہ جی حضرت اس کا کیا مطلب کہا چور جائے گا کہاں آئے گا یہی نا <laughs> جائے گا آئے گا تو یہی نا تو بات یہ سائنس ٹیکنالوجی کی بازیاں آپ کھا لیں چاند تک پہنچے مریخ کو فتح کر لیں آئیں گے آئیں گے تو وہیں جب بہلول بیٹھے اس قبر کے لیے کیا کیا وہاں کے لیے کیا تیاری کی تو عقل مند تو بہلول نکلا جس کو لوگ دیوانہ کہتے ہیں حالانکہ حقیقت وہ فرزانہ نکلا کہ وہ اصل جگہ جا, جا کے بیٹھا ہے بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلاۃ والسلام نے الو سے پوچھا الو سے اول کہ تو یہ ہرے بھرے آباد شہروں کو چھوڑ کے یہ قبرستان میں جا کے کیوں رہتا ہے تو الو نے کہا کہ میں اس لیے رہتا ہوں کہ شہروں کو چھوڑ کے لوگ وہاں جاتے ہیں وہاں چھوڑ کے کوئی نہیں ادھر آتا تو اصل آبادی تو وہ ہے یہ تو بے آبادی ہے جس کو کہتے تم لوگ بستی کہتے ہو بستی بستی مطلب جب بس رہے ہو لوگ کہتے یہ تو بستی نہیں یہاں سے تو لوگ وہاں پہنچتے ہیں کوئی یہاں نہیں ٹھہرتا لیکن وہ ہے اصل بستی وہاں جو بس گئے وہی بس گئے پکے بس گئے کوئی نہیں وہاں سے آتا اس لیے میں وہاں جا کے رہتا ہوں تو حضرت سلیمان سنا فرمایا کہ تو تجھے لوگ دیوانہ سمجھتے تو تو فرزانہ ہے تو تو بڑا عقل مند ہے تبھی آپ نے دیکھا امریکہ کے اندر جو اوول جو ہے یہ غالبوں کو خاص ان کا نشان ہے نا ہمارے ملک میں الو گالی ہے جی الو کہیں گے تجھے تو عقل ہی نہیں حالانکہ الو عقل کی علامت ہے حضرت سلیمان صلاحت اسلام نے الو کو تو عقل کی علامت قرار دیا ہے ہمارے ملک میں بے عقلی کی علامت ہے قبرستان میں بیٹھا ہے نہیں وہ قبرستان میں جو بیٹھا ہے وہ کہتا ہے کہ اصل تو یہی جگہ ہے یہاں وفادار رہتے چھوڑ کے نہیں جاتے یہ سارے بے وفا ہیں تو اس لیے یہ کہنا کہ جناب وہ سائنس ٹیکنالوجی سائنس ٹیکنالوجی کہاں پہنچی پھر کہاں گیا جی، گیا وہی نیلار مسٹانگ کہتے چاند پہ چلا گیا تھا کہاں گیا قبر میں گیا وہاں کا کیا کیا تو اصل تو وہی نکلا نا اس لیے یہ کہنا کہ سست ہو جاتے ہیں باقی سست اتنے درجے میں سست ہو جائے کیوں کہ جس سے اس کا دین و آخرت نہ بگڑے ایسی سستی تو مطلوب ہے بلکہ بعض مصروم دعاؤں کا خلاصہ یہ آتا ہے کہ اللہ مجھے جو ہے وہ گناہوں کے اندر سست کر دے نیکیوں میں چست کر دے تو گناہوں میں سست تو لہٰذا ایسی دنیا کمانے میں آپ چست ہو جائیں کہ جس سے آپ کی آخرت سست ہو رہی ہو تو یہ تو حماقت ہے کیونکہ اس دنیا کے اینڈ تو فنا ہے ختم ہونا ہے تو جو سائنس ٹیکنالوجی کے دعوے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ سب ہے اس سائنس ٹیکنالوجی نے موت سے بچا لیا کسی کو اور دعوت کی روٹی اصل نکلی بلکہ یہ جو کووڈ نائنٹین آیا پچھلے سالوں میں تو آپ نے پوری دنیا کے خبر نامے کو دیکھا ہے کہ لوگوں کو صرف دو وقت کی روٹی ہی کی تلاش تھی بس کہ روٹی مل جائے اور پانی گونڈ مل جائے وہ پوشاکیں بھول گئے تھے وہ جوتے بھول گئے تھے ہاں، ایک لنگی باندھ کے گھر میں بیٹھے یہاں تو اٹلی جیسے ملکوں کے اندر واقعہ تو لوگ گنے لے کے نکل آئے تھے کہ یار ایک ڈبل روٹی جو ہے نا وہ چھین لے اور لوگوں نے اپنے جو بریف کیس جو ہے وہ ڈالروں کے روڈوں پہ پھینک دیے تھے یہ کس کام کے ڈالر ہیں ایک ڈبل روٹی تو مل نہیں رہی تو کووڈ نائنٹین نے آپ کو بتا دیا کہ جس سائنس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے آپ پوشاکیں اور جوتے اور یا بناتے ہیں مکان دکان کی کوئی حیثیت نہیں رہی تو وہ اولیاء اللہ اور صوفیہ اکرام جو ایک لنگوٹے کے اندر زندگی گزار گئے دوت کی روٹی کھا کر آج آپ بھی گھروں میں بیٹھ کے دوت کی روٹی کھاتے تھے اور بس کچھا پہن کے بیٹھے اور کہتے تھے کہ یار اصل یہ روٹی مل جائے جس روٹی پر مذاق اڑاتے تھے کہ یار یہ مولوی کھاؤ پیر ہے یہ پیر صاحب تو کھاؤ پیر ہے لیکن اس روٹی کے بغیر آپ کی سائنس ٹیکنالوجی دفر ہو گئی بڑی بڑی طاقتیں زمین بوس ہو گئی اس لیے دین اسلام نے جو سبق آپ کو دیا ہے ہاں یہ بھی نہیں کہا آپ دنیا چھوڑ دیں قرآن نے نے کہا ولا نصیبہ کبھی دنیا اپنا دنیا کے اندر جو آپ کا حصہ اس کو نہ اگنور کرو وہ دنیا کا حصہ حاصل کرو اور وہ دنیا اتنا جیسے حدیث میں فرمایا کہ دنیا اتنی حاصل کرو جتنا تمہیں دنیا میں رہنا ہے انسان کو کتنا رہنا ہے پتہ نہیں ایک گھنٹہ رہنا ہو پتہ ہی نہیں اگلے لمحے چلا جائے اس لیے ایک حدیث میں کنفی دنیا کاننا کا غریب کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے راہ راہ گزر سفر کرنے والا رہتا ہے ہاں؟ تو مسافر کدھر رہو او آبر سبیلین راستہ چلنے والا مسافر رہتا ہے تو اس لیے آپ سفر پہ جب جاتے ہیں آپ کتنی دنیا کٹھی کر کے جاتے ہیں بس ایک جوڑا ایک بریف کیس بس آپ کو پتہ ہے اس موٹل میں ایک دن ٹھہرنا ہے میں کون سا لمبا ٹھہرنا تو نبی نے خود فرما دیا مسافر والی زندگی گزارو یا راہ چلتا ہوا بندہ جا رہا ہو تو کتنی دنیا کٹھی کرتا ہے اس کو پتا ہوتا بس یہی ہے اس لیے نبی نے بھی فرمایا کہ تمہارا جو تم نے کھا لیا جو پی لیا جو پہن لیا اور لیا وہ تمہارا ہے باقی تو تمہارے پچھلوں کا ہے تمہارا تو کچھ بھی نہیں ہے ہاں آگے جو بھیج دیا وہ تمہارا ہے اصل تو وہی نکلا نا تو گھوم پھر کے آج جس نے اگر دنیا کے انبار لگا لیے سائنس ٹیکنالوجی کی بازی کھا لی اس کے تو لیے پیچھے ہی والوں ہیں آپ آگے کیا بھیجا آپ نے کچھ بھی نہیں لیکن دین اسلام نے آپ کو یہ سبق دیا کہ نہیں بھائی عقل مندی ہے کہ آگے بھیجو نیکیاں بھیجو اللہ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے مال آگے بھیجو تاکہ اگلے اکاؤنٹ کے اندر آپ کو جو ہے منافع کے ساتھ ملے تو لہٰذا اگر دین سست کرتا ہے سو وٹ کوئی بات نہیں نو پرابلم کیوں کہ یہ سستی مطلوب ہے جو آخرت کے لیے چستی آپ کو دلواتی ہے تو لہذا آپ جس سائنس ٹیکنالوجی پہ مان کر رہے ہیں یہ اس نے آنا وہی ہے جہاں حضرت بہلول بیٹھے اس قبر حشر کے لیے کیا تیاری کی اور باقی یہ کہنا کہ وہ دنیا میں سست ہو جاتا ہے کچھ نہیں کرتا کام کاج سائنس ٹیکنالوجی ایسی بات نہیں یہ سائنس ٹیکنالوجی ان دین والوں نے تم دنیا کو دی ہے یہ سائنس ٹیکنالوجی کو وجود ہی مسلمان سائنسدانوں نے بخشا ہے کہیں فارابی کھڑا ہے کہیں بولی سینا کھڑا ہے کہیں جو ہے وہ الجابر کھڑا ہے یہ سارے بڑے بڑے سائنسدان جنہوں نے سائنس کو پیدا کیا ہے وجود بخشا ہے تو جس دین پہ آپ اعتراض کریں اس دین کے چاہنے والوں نے یہ آپ کو سائنس حوالے یہ میتھمیٹکس سے آج آپ کے ہوائی جہاز اڑ رہے ہیں یہ فزکس کیمسٹری کے ساتھ آپ ترقیاں کر رہے ہیں یہ کس نے پیدا کی مسلمان سائنسدان ٹھیک ہے نا اس لیے اس لیے تو میں کہا کرتا ہوں کہ اس سوال کا جواب کوئی بھی دے دے کہ اسلام کے آنے سے پہلے دنیا میں سائنس کیوں نہیں تھی آج عیسائی یہودی کہتے ہیں ہم نے سائنس آج یہودی کہتا ہے میں نے جہاز بنایا میں نے جو ہے وہ یہ گاڑی بنائی عیسائی کہتا ہے میں نے سیل فون ایجاد کیا لیکن اسلام سے پہلے تو دنیا میں عیسائیت ہی عیسائیت تھی عیسائیت سے پہلے دنیا میں یہودیت ہی یہودیت تھی انہی کا ڈنکا بچتا تھا اپنے دور میں آپ نے سائنس کیوں نہیں بنائی آپ نے سیل فون کیوں نہیں بنایا آپ نے موٹر کار کیوں نہیں بنایا ہوائی جہاز کیوں نہیں بنایا آپ کا اپنا دور ہے اور ہزاروں سالوں پر محیط وہ دور ہے اسلام آنے کے بعد آپ کو سائنس سمجھ میں آ گی کیا وجہ ہے اس کا مطلب ہے اسلام نے آپ کو سائنس دی قرآن پاک قرآن پاک نے وہ کنسیپٹ دیا ہے آپ حقیقت سمجھ گئے اور پھر مسلمان سائنسدانوں نے وہ اس کا کنسیپٹ را میٹیریل آپ کو مہیا کیا اور آج روز جو ہے وہ جوڑ توڑ کر کیا نئی نئی چیزیں بنا کے فخر آپ کر رہے ہیں اور گرناتا کے گرناتا کی جو ہے وہ شکستوں کے اندر بغداد اور بصرا کے کتب خانے آپ نے ٹرانسلیٹ کر کے سائنس بنا لی ہے تو کہنے کا مقصد ہے کہ پھر بھی مسلمانوں نے دین کے باوجود دنیا کا حصہ بھولے نہیں سائنس کی نعمت دے کر گئے آپ کو اس لیے یہ کہنا دین سست کرتا ہاں ایسی سستی مطلوب ہے جس سے آخرت کی چستی قائم رہے ٹھیک ہے نا اس لیے یہ باقی وہ الگ بات ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ ایسا سست ہو جائے کہ جو بالکل ہی نکما جس کو کہتے ہیں تو نکما بنانا تو دین نے کب کہا نکمے بنے ہاں؟ وہ کہتے ہیں نا کام کا نہ کاج کا دشمن اناج کا یہ تو اسلام نے نہیں کہا ہر آدمی اپنا اپنا کام کرتا ہے اس لیے جو آپ کا یہ کہنا کہ دین سست بناتا ہے ویسی سستی تو مطلوب ہے باقی باقی دنیا کا حصہ دین نے کہا ہے ولا تنسا نصیب کا میر دنیا جو مقدر روزی تمہاری لکھی ہوئی ہے اس کے حصول کی کوشش کرنا تمہارا کام ہے لہٰذا کوشش کرتے ہیں بلکہ نبی تو یہاں تک فرمایا قصب المعیشت ہی فریضوں تو بادل فریضہ یعنی قصب معاش کرنا دنیا کمانا یہ نماز کے بعد اسی طرح فرض آنے جیسے نماز فرض ہے تو نبی نے یہاں تک فرما دیا کہ نماز کی طرح تمہیں کمانا بھی فرض آئین ہے بقدر حضرت آپ کمائیں یہ نہ کہ فقیر بن کے مانگیں آپ تجارت کریں حلال روزگار کریں تجارت کے پورے انبیاء نے تجارتیں کی خود نبی نے جو ہے اپنے وقت کے اندر تجارت کی مال یہاں سے لا ایکسپورٹ امپورٹ ہو رہا ہے بھائی ملک شام اور یمن میں مال جا رہا ہے کیا انہوں نے بکریاں چرائیں بکرے چرا کے قصب معاش کیا تو یہ یہ کوئی غلط کنسیپٹ دین دین کا اسلام کا پیدا کر دیتے ہیں اور یہ دین اسلام سست کرتا نہیں سست نہیں کرتا انہوں نے تو قصب معاش کو کمانے کھانے کو تو فرض عین قرار دیا ہے اب اگر کوئی اسلام کے اصل کنسیپٹ کو بگاڑ کے اپنے ذاتی نظریات کو اسلام دین کر کے آپ کو شو کرے تو پھر قصور تو پھر وہ اس آدمی کا ہے نا دین اسلام کا تو نہیں ہے لیکن اگر آپ جو ہے انصاف کی نظر سے دیکھیں اینڈ وہی آتے ایک لنگوٹی کی ضرورت ہے اور دو کی روٹی کی ضرورت اس بندے کو کچھ چاہیے ہی نہیں اور یہی چیز آخرت بناتی ہے اور آخرت اصل ہے نبی نے بھی کہتا اللہ اللہ کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے اس سے غافل نہ ہو اور جو اس سے غافل ہو کے مرتے ہیں تو آگے ان کے پاس کوئی جواب نہیں اور دنیا نے ان کو بچایا نہیں تو کہاں تو خاصر دنیا والا آخرہ ہو گئے سبحان اللہ حضرت آپ نے دونوں نقطہ نظر پیش کر دیا یعنی یوں بھی اور یوں بھی بہت خوب very enlightening thank you very much